Как создать сайт-мэп? Сайт-мэп – это файл, содержащий информацию о страницах вашего сайта. Он упрощает индексацию сайта роботами поисковых систем. С помощью этого файла поисковый робот узнает о местонахождении страниц, частоте их обновления и приоритетах в индексации. У сайтов, содержащих более 50 страниц, обязательно должен наличествовать файл sitemap. Сообщить поисковому роботу о наличии файла sitemap можно, прописав путь к нему в файле robots.txt. Создать файл sitemap можно с помощью любого текстового редактора. Главное сохранить его в виде XML эм файла. Также sitemap можно генерировать с помощью специальных сервисов, например, htmlweb.ru. Эм Для создания sitemap впишите в поле URL адрес вашего сайта, выберите нужный формат файла, определите приоритет индексации ваших страниц, поставьте частоту обновления ваших страниц и определите другие нужные вам параметры после чего нажмите кнопку «Выполнить». Через некоторое время в окне ниже появится код для вашего файла sitemap. Скопируйте этот код в ваш файл sitemap.xml эм и пропишите путь к нему в robots.txt. Теперь для вашего сайта готов файл sitemap.